بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخر فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوه بئس مثل زعمتم أنكم أولياء لله أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون والله خير